जान ये वार दूं हर जीत भी हार दूं कीमत हो कोई तुझे पता आवार की सारी मेरी अब मैंने तोड़ दी देख कर मुझे पता बन गए खूब रब ने किया बिन मांगे इतना दिया वरना है मिलता कहा हम काफिरों को खुदा हसरत अब मेरी तुमसे है जा मिली तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए मैं जाने अगर जीत भी हार दूं कीमत हो कोई तुझे अब मैंने तोड़ दी देख कर मुझे पता बन गए क्या खूब रब ने किया बिन मांगे इतना दिया वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा हसरते अब मेरी तुमसे है जा तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए